这个照明收割起来之后，我的将会理解这个农场、看到了一个景象。再一个，这个分解之后呢，它的鸟呢很聪明，它有虫可以吃，它就跟在那个机械的后面，自己捡这个虫来吃啊。哎，所以这个是乡下特有的景观。 定有车的一场我们一直就要哦这边这白色的白鹭鸶哈哎呦跟各地老年的点哈现在呢九零五零特一哈我家里我都可以比比能各地老年的 Q Q 这些。Thank you. 收割了，啊，稻米已经收割了。那我们这边种的稻米。